فهل يا وتبارك صلى الله على محمد باسم ختام الأنبياء صلى اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد أهل الإيمان والصفاء ساد الورى بالفضل بالفضل ندعو الإحسان 老公 show.